নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপনাদেৰ সকলকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারে স্বাগত জানাইছো আর আশা করছো আপনার সকলে বহুত ভালে আছে আপোনালোকে জানেই যে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং ব্লক পেইণ্টিং আপোনালোকৰ লগত আগৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত আজি এই ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগ বেলেগ এইকাৰণে কাৰণ পাটৰ মেখেলা এখনৰ লগত মই এটা ছেট কৰিলোঁ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰি পেলাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মোক ব্লগ প্ৰিণ্টিঙৰ এটা ভিডিঅ' ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে মই বহুত জল্দি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ব্লগ প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ' মই অহা ভিডিঅ'টোতে মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু এইখন হৈছে চক ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি যিখন চাদৰত আপোনালোকৰ লগত ফেব্ৰিক কৰি পেলাই দেখুৱাম সেই চাদৰখন হৈছে এইখন আৰু কাপোৰখন মই প্ৰথমতে ধুই লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে কিছুমান মাৰো থাকিব পাৰে সেই মাৰখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে এই মই ড্ৰেছিং পেপাৰৰ সহায়ত মই ট্ৰেছ কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই লৈছোঁ এডাল ট্ৰিপল জিৰ' ব্ৰাছ আৰু ট্ৰিপল জিৰ' ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এই কালাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো হৈছে পাৰ্পল কালাৰ যিটো ফেব্ৰিকৰ কালাৰ আহে সেই কালাৰটো কৰিছোঁ ইয়াতে মই মাজে মাজে অকণমান মিডিয়ামো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মিডিয়াম ওৱান আপোনালোকৰ যদি কালাৰটো ফ্ৰেণ্ডছ নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মিডিয়াম ইউজ নকৰিলেও হয় অকণমান যদি ডাঠ হৈ থাকে তেতিয়া মিডিয়াম ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইখিনি কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই ওপৰৰ পৰা লৈছোঁ ব্ৰাছডাল আৰু তলফালে টানি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা লৈ পেলাই একমূৰৰ পৰা লৈ পেলাই তলফালে টানি দিছোঁ আৰু কালাৰটো জাষ্ট ফিল কৰি দিছোঁ ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ শ্বেড কৰা নাই আৰু ইয়াতে মই গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ চাওকচোন এইখিনিতো মই অকণমান মিডিয়াম ইউজ কৰিছোঁ আৰু কালাৰটো মই আগতে যিধৰণে কৰিছি কৰিছিলোঁ সেইধৰণে কৰিছোঁ কালাৰটো ওপৰৰ পৰা তললৈ বা মাজৰ পৰা বাহিৰ ফাললৈ লৈ আনিছোঁ এইটো চাওক এইধৰণে মই ষ্ট্ৰকডাল দিছোঁ পোন্ধৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই ব্ৰাছডাল কেনেকৈ নিছোঁ ওপৰৰ পৰা তললৈ লৈ আনিছোঁ ইয়াতে মই কালাৰখিনি জমা হৈ থাকিব নিদিওঁ এক এক জেগাত আৰু নহ'লে পিছত এইবিলাক য'ত জমা হৈ থাকে সেইখিনিয়ে বহুত বেয়া দেখাব আৰু এইখিনি চাওকচোন এতিয়া মই এটা আউটলাইন দিছোঁ এটা কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰ দি পেলাই যিটো পাৰ্পল পিংক যিটো ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো দিয়ে এটা মই আউটলাইন দি দিছোঁ এইধৰণে একেডাল ব্ৰাছে দিয়ে কৰিছোঁ এইখিনি কাম আৰু এইখিনি ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰোঁতে মই ইয়াতে তলত এখন মই বেডশ্বীট পাৰি লৈছিলোঁ আৰু মাজে মাজে মই কিছুমান ঠাইত মই ফ্ৰেমো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দেখুওৱা নাই আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মই তলত নিউজ পেপাৰ বা এনেকুৱা কাগজজাতীয় বস্তু মই ৰখা নাই আৰু আপোনালোকেও নাৰাখিব নহ'লে পিছত কি হয় শুকাই গ'লে মানে পিছত লাগি ধৰে আৰু এৰুৱাৰ পিছত বৰ বেয়া দেখে সেইবিলাক আৰু চাওকচোন মাজে মাজে মই এই ধৰণে এটা ৰেড ক্ৰিমচন কালাৰ যিটো হয় সেইটো দিও মই এই ধৰণে ফুল বনাইছোঁ আৰু ক্ৰিমচনৰ লগত মই এইটো গ'ল্ডেন য়েল্ল' কালাৰটো মই কণ্ট্ৰাষ্ট দি পেলাই ফুল বনাই দিছোঁ আৰু বাহিৰত আগৰ দৰেই মই এটা বৰ্ডাৰ লাইন দি দিছোঁ একেবাৰে চিম্পল সকলোৱে কৰিব পাৰিব এইটো ডিজাইনত জাষ্ট কালাৰটো ইয়াতে ফিলহে কৰিছোঁ একো শ্বেডৰ কাম নাই আৰু বাকী এই লতা ঠাৰি যিখিনি আছে সেইখিনি মই গ্ৰীণ চেপ গ্ৰীণ মাজতে লাইট গ্ৰীণ অকণমান ডাৰ্ক গ্ৰীণ এই সকলোখিনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰিছোঁ যাতে গোটেই মেখেলা চাদৰ জৰত অলপ অলপকৈ বেলেগ বেলেগ চেট এটা আহে আৰু দেখিবলৈতো বেয়া লগা নাই আপোনালোকে জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইখিনিতে চাওক ফ্ৰেণ্ড যিখিনি মই ফুলৰ বৰ্ডাৰটো দিছোঁ সেই বৰ্ডাৰটো কিন্তু মই ভিতৰৰ কালাৰটো শুকোৱাৰ পিছতহে কৰিছোঁ আৰু নুশুকোৱাকৈ যদি কৰি দিওঁ দুটা কালাৰ মাৰ্চ হৈ যাব সেইকাৰণে শুকাই লোৱাৰ পিছতহে আউটাৰ বাউণ্ডেৰীটো কৰিছোঁ আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এই গোটেই ফুলৰ কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ থ্ৰী ডি আউটলাইনাৰ এইটো গ্লিটাৰ হয় শুকোৱাৰ পিছত এটা ধুনীয়া চাইন এফেক্ট এটা আহিব ইয়াতে আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু যিখন মেখেলাখনৰ কথা কৈছিলোঁ মেখেলাখন মই এটা আগৰ ভিডিঅ'ত দি থৈছোঁ যিসকলে চোৱা নাই চাব পাৰে একেই হয় প্ৰায় আৰু এইখন মই এটা ত্ৰিভুজ নিচিনা পেটাৰ্ণত মই মেখেলাখন বনাইছিলোঁ যিসকলে চোৱা নাই চাব পাৰে ইয়াতো মই ছেইম আগৰ নিচিনাই কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ পাটৰ মেখেলাখনৰ লগত এই চাদৰখন এটা ধুনীয়া ছেট এটা হৈ গ'ল আৰু কালাৰখিনি কৰাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছতে মই ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিলোঁ অকণমান গৰম হিটটো দি দিছোঁ যাতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যায় এতিয়া আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ এই কমপ্লিট মেখেলা চাদৰযোৰৰ লুকটো কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ আহক আৰু এইখন হৈছে চাদৰৰ আচলটো আচলটো এই ধৰণে হ'ব আৰু গোটেই বডিটোত এই ধৰণে ফুল আহিছে চকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এটা বহুত কুল আৰু ব্ৰাইট লুক এটা আহিছে মোৰ মতে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গৰম ছিজন যিহেতু এতিয়া আহি আছে গৰমত এনেকুৱা ধৰণৰ বগাত ফুল থকা পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰামদায়ক হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু কাপোৰযোৰৰ লুকটো যদি আৰু অকণমান বঢ়াওঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যদি অকণমান ছাইডত এডাল লেচ লগাই দিওঁ তেতিয়াও দেখিবলৈ ভালে লাগিব মই কিন্তু এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই এই ধৰণে ৰাখি দিছোঁ কাপোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ